This song is presented by Pintu Kumar Shahanagar. Pintu Kumar Shahanagar. Pintu Kumar Shahanagar. Pintu Kumar Shahanagar. सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें पिंटू कुमार शाहनगर पिंटू कुमार शाहनगर पिंटू कुमार शाहनगर पिंटू कुमार शाहनगर आप सुन रहे हैं पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें पिंटू भाई की यादें आप सुन रहे थे पिंटू कुमार को दोस्तों अगर आपको मेरे गाने पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल एक तेरी याद को सब्सक्राइब करके रख लें और ऐसे ही म्यूजिकल गाने लाइफ टाइम सुनते रहें ये चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है